zaabwe paaka bazitutte n'ebirala biringa ebyo ate ensonga eyokubiri ekutta kati mu wiiki eno yeya alitwala bekka daaga alitwala bekka daaga naye naalwanyire bamafiya twagala ensonga ezo olunaku olwaluzi oba otutemeratemeramu naye nga twagala tusookanensonga ya takisi sooka obuze kubatulabatbagenda kuddamu mm. batubalira budde mm. yesi ne bwoba obubulango bumulanga ngaomuntu abwanalizinze byonna byenjogera bituufu hmm. nabagaa nti baweze tuliyambala engule nga mpeera lwaki oluyimba e, lwa uganda tirumalaawo wiiki bbiri nga terunabakufa nga terunabakufa katuliyambala engule mwali muwera lwaki lwewera lwokka enyimba e, e, ezasooka zagenda zokka enfu enfu enfuufu masa blasta ngaawemula yagenda nerutinka nerutinka nerutinka naye masabulasita mufu bamutira bamuseratoni bamutira mu kafo ng'alwanira ensako y'amalwa mm. why sente bano prosesi ey'okuluyimba kyangu naye okuluyisa mu byuma bakubirawo bebagagga kituufu oyinza okugolowooza nti bwolaba oyo lutalo byayimba n'abantu ababeerayo tewaligee nti lutalo akaidi mweri mu kampala kituufu obusinga yamufera sente zona yazitwala anti aba abayimbi nebabuuza temugere nemuteekawo empaka nti oluyimba lwagundiriro lwasinze naye mulimu bakompoza mulimu baproducer mulimu abayimbi hmm. kakati waliwo omuntu ngaoluyimba si lulwe eyaluwandiika mulala era gwekyokolaba nti buno obuwala bwekakwana ono ngaakawandiikira bwekamukyawa tekaddamu kuyimba tinatini oluyimba lwani akakoko kaani kankoko oba ekyuma ekyalula obukoko kankoko yes kati oluyimba lwoli gumwaligambye eyaluwandiika mm. because yaluwandiika kandi said it to another person kituufu kakati nze mba nkimanyi nti eyo nabagamba nti gwe faama nenkukabala teruliyo lwagwawo dda nekugamba nti ogundira enfuufu tewali mm. lwagwawo dda mm. waliwo zigidi mm. eno mayika ezigidi tesaakayonoyakuba e, omanyi nti zigidi baliwera ku lediyo mayika ogimanya eno gyeyayimbanga <laughs> mwetemugina tekafanaaeneration nga lwakwemula yaluyimbanga nomuwala mayika yazigidi e. mayika ogimanya kano keboogererako ako ah, ka microphone kati eh, nga agamba jembe jembe ii kiyaliko eh, eh, <laughs> na abantu yajja ku christmas ya va Tanzania hmm. mike yazigide ne baluwera ku sita tiruwe mula where is zigidi tachaliwo tachaliwo gundi ne kukabala gwe farm ne kukabala yagulaki hmm, where, where do they have inflated eagles and inflated gundi tebalina ndagamba gundi oyo bebewaine nti mweseze bayibuli ebagamba tulyambala engule nga tugenze mu ggulu mm. ku nsi tekuli alyambala ngule bayibuli gyayogera ne muganda kakati muswago swago yamumugisudde the moment you start marrying nemuwasa mu famire yamwe how can you tell a person nti ate mu abawasizza mukyalwana omuntu yenna oluwasa kiba kitegeeza nti amaliriza era pulezidenti museveni bw'osoma ekitabo kyali kiriya yagamba nawasa janet lwa papas janet yayina famire ye omuzeeyo nemulabako mm -hmm. gundi yasulanga mu Nile ngayogera deposit tano bweriti mm. naye yali ayagala nnyo olupapula lwa munondozi ali mm. mu katuliki eh. mm. gundi kazola kazola yasulanga mu Nile mm-hmm. bwe yajja muno negulemu yajjangamu n'atuulamu edondo oba baali baddipi oba baki kazola muzeeyi kazola yaŋŋamba nalinyira germany kusoma engatto biki byonna nga tugenda mu winta biki kati fotete kazola yali azzemu okusoma amawulire mutaani wange mhm. yanguuka omunairo tulabe navaayo nempeya zengatto bbiri ezirimu wuulu munda ne dollars kati kazola mm. at that time bebasajja baali boogera n'abazungu mm. yali looya w'amaanyi ne president yagamba nti oyo yalino yali taata wa janati kamusebeni ebintu ebyo byonna akubuulira kiri ekirabo ekyasooka kyenasooka mm. nsimba akasigo kakalidaali mm. akasigo kakalidaali kaali katono nye nemuvamu omuti omunene ebyenyiko byajjanga nsimba akasigo kakalidaali mm. kakati kyebatekuga nti mission orientation short term ekyokubiri musobe tikyayinakuga nti olina vision vision si magezi vision siki vision kyekirooto kyoyina nga future yakyo oligifuna ebibala byakyo not in a period of 20 years. It's a long term. yes hmm. nti museveni yamanya nti emundu yetagisa okununula eggwanga banne babanga bawumula nga bagenza ebweru bakomaweeka ye ngaalaga mazambiki kukuba mundu kuyiga mundu katika yete yagenda yo mm. yagenda ne muganda wa kawanga samwogerero n'omuto e. john baptist batume kawanga bwe bagenda ne batandika okulwana e. naye yanyumiza e. nti holiday endala teyaddayo ye kawanga anti babateekanga mu binnya trenches e. e. zina empuku enyonyi za, za, za potiga enwanyi nesula bomu bagume he never went back again e. awo nange sigenda oyo musebu <laughs> e. e. e. e. e. bwe mhm. waba n'enkuba so kakati tubadde ku kyanyimba zinenkugamba nti nze buli kyenayogera okwo bwokirizaamu okalangu nobuuza nti topic ki gye mwali mwogerako mm. mba nali mutuufu sport on tikasamu mutandise okuwasa bwewaine yampa ekusobola nation naŋŋamba batusibye buli wantu wonna katwogerereko ku mbaga nemugaga nkubuulire the intention of government is ali campaigning tebatya gwe niba tebaagala ofune access yes. eri bantu ngaobudde tebunayita first lady yayagala okwadressinga mm, okuleeta lale yabalokole ku constitutional square mm. kayibula namugaana togireetawo bonna twabagaana kubaka kati gwe okujja n'okubalale wano kiba kitegeeza selective bonna twabagoba constitutional square ate kati gwononawo era teyayumba kituufu eh, kakati baba tebatya bobi wine tukiyita eh, setting a dangerous precedent mm. if you do this kumunafu nsobola yes. okujja nanga nti bobi wine yemukkiriza ano amunafu then kitegeeza why are you stopping bikyo bulaba ye museveni bwabala ekintu kyepaka ku nkomerero akibalira ddala lumu yes mhm. museveni bwaga nti abaana tebajja kusoma tulinde masiki tebaayo asoma paka nga zizze ekintu kyonna kyolabangamu sekretarianism nga kisosola sikya museveni museveni yakikuba lumu mwenna newalema kubeera kamunia hmm. kakati abantu abasinga obungi museveni tebamumanyi kyobalanzira bagamba tinagenda mu state house to study myaka kumi neki bonna banemeddwa nti museveni takolera ku short term strategies nabagana ti look museveni bamugamba nti yasooka nafuna omukwano ne bashiri mm. enyonyi za bashiri antanuvu ezabalasya mm. olwokuba zatyanga emizinga gyaffe zikuba antanuvu nyonyi enene eyita waggulu nnyo mm. abamerika baziyita b20 esuula mu ku ttaka ye ey'abamerika yataani emitwalo ena ah! mukama katonda wange weekubye wakolawo oluzi amerika ezirina mujereyo baziita b20 ago ga lugogoma mu masuzi ga bomu wayi etambulira wala nnyo tekubwa miza ate b52 b52 the amended generations mu american gundi f16 17 sirisi bomba terapo tewali mu africa asobola gigula nebungereza zagirema zibeera mu gye lyamerica bagenda ziyigiramu sisi bomba egula obukadde bwa dola makumi abiri ah. naamerica teweza nyonyi kumi ate ngaeyinza okugwa kakati pulezidenti bamuga ye yakola mukwano nani mm. na bashir mm. we could not understand this bashir namutonera typewriter computer ntlos ajja gisuula mu setausi gyeri gyebamutonera eh, bashir initially yamutonera ki typewriter typewriter so computer but uh, computer mm. but his argument was simple if we allow Museveni okusimba amakanda wano SPLA ejja tukuba kituufu kubanga SPLA eh, eggwanga ne bwe liba lyavu lityanga bulungi yewagira abayeekera olusiitaana nabo nnyo kubanga kati mu uganda kwate miliyoni ya dola emu oyina biliyoni nnya biliyoni nnya zitabula eggwanga kituufu ekitegeeza state sponsored nga gundi bwe yali ani kubanga strategy was n'ebyokulwanyisa wokera olutwe bye yakwata okuba obote obote yali abikiriza biitemu bigende mu spro birwane okera kwe kubikwata bebamu bonna bakyoli era one of my books nabagamba nti bokera olutwa bwe badduka nebaziyo nebaddukira egindi olubamazeo okulwanaganira embuya bakubye smishako nakyako okumwogolera olutalo nerudda mubakyolina abalamu abalamu nebadduka nebagenda munoza ne uganda kakati obote nebamugaa nti tesa naki awanga nebamugaa nti mwanga alina abakyoli obote nebamugaa nti tesa n'abakyoli we cannot manage kuba abakyoli bagambanga abalamu ti fe good fighters mmwe mulimuli mweyagala kakati n'abalamu nebabagamba mwe temulina bwongo obufuga ggwanga without we abalina obwongo temusobola kubeerawo1985 <laughs> mm. buli mukazi buli musajja omulamu yenna yalina omukazi omukyolinimenekesesmumaje mm. mm, kakati kyobalaba nti gavumenti webagiwamba baleeta olalutunu mukyoli munnaabwe tupruve to these people abalango we also have ebrain omusajja guyo abadde mu un kwekumuleta mu upc eh, aa bamuleta mu gavumenti ya lutwa nga ye foreign minister eh, yalimu mu gavumenti eh, ya lutwa olalotunu yali mu gavumenti ya lutwa nga ye foreign minister kati abakyoli ne bakola alliance n'abawesi naira toko yali asobye ne minisita wa defense emisiri hmm. kakati abamisiri they are ready to supply any way in uganda as long as you touch the waters of lake victoria hmm. in fact gamba buulizi oyo omukazi empiima wenjeru bwatulanga mukaba amazzi genyanja abasekerera eggulu ekampany kemuyeya ndebabulira nti enyanja egenda kuboga mutukkiriza amazzi tugagule bagatwalabagateeka mubidomolanebagatwala omanyi what people don't know an ocean esea amazzi tebaganywa gaddafi bwogenda etripoli erinanye wali gundi enyanja nene nnyo hmm. why did gaddafi spend 3 billion okujja amazzi mu oasis purifying that solot water kyobalaba eh, gundi si fish gaba makovu olwa solot water ebyennyanja tebisobola kubeeramu ah, amazzi toganywa ah, ebibeeramu byebyo kakati wano omukazi oyo mugundi yasinkana pulezidenti namugaa nti okomewo twogere bamugaana okgendayo bali mukalulu ewaabwe uyo mukazi impiimo abasajja bajja wano nebababuulira nti leke victoria is going to flood amazzi mangi amazzi mangi mugatuguze tugatwale bamafiya nebakiremesa Eh, waliwo ekibinja pulezidenti yakyogeddeko mhm. abo bantifraud gund kino jakiddako antifraud ki gund eyo gyebatekao komiti gyebatekao mm. nebabuulira nti nfu leewe kibirango nagamba natuma omuntu tumuŋambire nkaddiye ebintu byona babinjaku nange bampaddewa nakokulya muganda munange yankuba nemuganda sikuba kitongole kubanga ekitongole ekyo pulezidenti ekiteekawo ababbi ne bakiyingiramu nti kati omukyala mpiima ayina sente zebaali bamuwadde badonas ajje n'agenda muabo nebamaga tezijja kuyingira wano yagenza okukitegeera ngaabo bawandika ebaluwa nebaweerezayo wa nti mpiima yafa bo bazibbe kati bwe yazzeeyo yanti kakati bali badonas tebabamanyi nesebaggala yayagala omusajja ono ayola ebisasiro kati era gondi amuzeemu namugwanya hmm. omulwanyisa omusajja wa apudiru izerakemani nabaga nti politics iziraka business iziraka hmm. bweba tulina mukisa tulina gyolaga kakati oyo omusajja wegunda haaji hmm. simuyigirize haaji atandika okukola okuyola ebisasiro mu kampala what happened nga tetukimanyi oba okisiwe bakanyuga bukanyuga bukiri yatandikira bukonteina butono kati agenda abiteeka ku embasezi kubaka kati abakuba muyigirize nyo gwali bitaddeyo gwewalitidde protoko thisman nabitwala ku danish embassy ekikonteina kye nakiteekawaawo kati omusajja oli eyaliwo nabaga nti yataddewo ekikonteina ekyo mumugamba ajje bwajja ajje mhm. nagamba haji lwaki bataddewo ekikonteina kye mukugonda lugirwa embassy nti anti sebo nalowoozeza namumwina ebisasiro tulina ebisasiro tuli bakyafu nnyo mhm. namuga nti nalowoozeza nze munkola yange ngenda nteekawo buli wanaba wensubira ebisasiro ate mmwe temulya mhm. omusajja namuga nga wakoma mumeka namubuulira mhm. nagasira banga munauganda mugezi alingago eh? yes namuwa edanish grant ngaalina okuleeta ebimotoka ebinyiga makumi abiri bino byetulaba ebinyola eh. ebyo byali byakujja makumi abiri byajjako bitaano kandi bagala omubira muri venue authority tibiwa musoro ndiabuwe ikemu tumi eh ne muyambi wa president ibimuto kabire biingira kati biwadde musoro hmm. sebagala ne batula babibi ono sebagala wa eh beya na wandika ye baluwa ti oti tumumanyi abasajja ne bagala ti we bate obanga gwe twayogera nawe si gwe tumumanyi ebimuto kabiyimirire instead of 20 vehicles lorries wajja nnya sebagala natwalayo engalabye ne bamujozi nga yalowooza mbu bwafuuka mmeeya hmm. omusajja oba ali bamugambye nti ebijiraasi byonna bino ebyatika hmm. nga bamuwadde ekyuma ekibisa ne biddamu ne bifuuka egundi agogaasa china nga ebikola naye nga bamugambye provided city council ekuwa monopoly for 30 years baagimumanga bagala kibba sebagala nga yakirimu kati sebagala yakituusa waye ate yakituusa wakati ennaku zo kyebava bamunyeenya yafuna gundi roni ya tata ezisombaekyo namukwanya nebanne nemwe mwawona gwe nokwata ku bigisensi yange odde emityana bakulaba mubende mu tawuni ngaoli bwereere nyai don't joke with his fellows nkufulumi nti ono omukazi muli agonjaa nakwata nasali namusibisa ngaalaga bweru bali musanze mujinjokana nabalalo bamusobeza kumasya ngaali bwerere <laughs> enkumi ezi enkumi satu nenyoka muyisa mumabiro omwo ngaali bwerere kiri abalalo ne balyoka bamwegazanya taddemu kujoga bantu nabala bayigirako nze manyi nti lwakisimba <laughs> lwakisikumboza ntalosimanyi mm, walabye ku bebi omulalo bebi nga bebi yazaalibwa mulalo ewaffe ku kyalo waliwo omuwala nga bamwita nanziri mhm. omukazi yali lubuto ebyobabuzizi from my home omukazi yali lubuto nakyama mu lusuku okweyamba mm. nyina wananziri namugaa nti yolabo nangalo omukazi namugaa nti maama nkikoze nga bwogambye mm. naye naagwe ozaala mhm. kyonkozeseza ŋenda kukusasula yola otwale mu nseko nga olubuto omukazi lumulumala gakaliza omuddwale mm. nanziri yazaalibwa mulalo woono omukazi yayoza oli era bamuteeka kyakula nga muwala muto nakula navubuka nga teyayambala ku lugoye bweyali bebi ngaaluma ebbeere bweyakulamu ngaengoye aziyuza nanziri teyayambala ku lugoye era kyajjanga nga bakiziddewo ebiti bwe bati buli muntu eyajjanga okuyitawo naye nga kisanyukira nnyo ab'embuto abagende kaliza omudwali nyina ne bamusasula that's why for me obusungu bwenina bwonzigulaku luta luteruggwa kakati nkubadde nkunyumiza ba fraud as we talk today nga tuli mu bwavu obw'ekitala we need rehabilitation minisita wa finance owa libya mm. basazewo aba libya to maintain their presence obulaba nti bali bana bada polisi yes. nti si gadafi mm. era gaddafi bwe yagenda omuzikiti gwe kampala mukadde gavumenti ya libya yegulabirira mm. that was a policy of the libyan government kakati bank etupiko banka e yabalibya basazeo bagiteekemu sente empizivu lwa rehabilitation mm. it was approved by tripoli minister of finance mm. abasajja abo bagambye bamala bawanguzi ziwa omusolo ziryoke zijja okuyamba abantu abali mu uganda bulewokibirango and you see balewokibirango iweya banga governor bank of uganda what else do you want genda webake if you did not work again genda kwenda nyumba yako kyekyaviddeku president ogaba abantu bano mu ura aa ah, ah. anti president naye yagambye hmm. nti kano bano hmm. abakola abakola konaviro hmm. bano benawandika mu katabo nga babalemeseza okulaba president mhm. president yalambudde factoryyamamenti wabaddeko ne president ennaku e- zino ematuga matuga eh. baliowabira bamafya bonna bonna ah. president n'atabuka abenonyeza bokka kakati omulaba omusajja ono profesa hmm. ono ono profesa wamaanyi nyo yeyajja wanalabe pulezidenti hmm. nga ye kyayagala omwana ono dokita magola alina phd mu chemistry mugezi nnyo kakati agamba profeso ono tugende ewaffe okoleyo factory agamba eh. hmm. profeso ono niyazi hmm. kakati profesa niyazi akkiriza olwarelationship gyalina kuki era profesa niyazi yagamba nti sirabanga mu afirika abeera bulungi najjukira waabwe bonna babeera bweru naye mwana gwe kaakati ne bababuulira nti babuulira abaminisitule bonna nti profesa niyazi ajja abaherese abaki bonna hmm. tebayanukula eh, baali baprofesa oyo bamuliyeko sente oba fakitole bagiremese kadaga kwekukwata gundi kwekukwata oyo omusajja profesa n'amutwala n'alaba pulezidenti era obalaba ebifaananyi biibyo kakati bwe bamala okutegeera nti pulezidenti asinkanye abantu bano ne bagaa nti ono magoola mufere olwani mafiya eyagala faktolewababbi ah, bamanyiddwa abomuheresi bamanyiddwa ababbi bomuheresi eh! ne bakuba kadanga ne bamuvuma ne bamwolona ne bavuma magoola ne bakola ki isudup with his people era pulezidenti faktole yagirambudde yajuguddewo beba kolono konaviiru naye bo tebaba nansonyi mm. naye ate nti ekisinga okunuma nti olupapula ngaolwanivisoni nebukedde ne monita naki ate ono abawa ebirango ate nga bamukuba ate nammwe wensinzira okulanga okulwanira ebintu bino mwetemufunamu has anybody told this man that give us advert omusajja zino the tv zaffe zakozesa where do you benefit tetulina tu benefiting yes kubanga strategy you give me platform ne factory eya chemicals ekola sirimu naye baali bagiganye nti yabukenyaera president yagirwanirira waliwo E, element Spain jeina jibateka mudagali ya siringi mm. today if you have 1 million dollars noli nyenye nyinogende Spain Spain yakujja mu busomyo bonna ne kuwo musayi omulala ne musayi ninga na basa ugaranti ya miaka 2 mu 5 budda mu norwala budda mu norwala todda mu kurwala siringi kibachi wende obanga wasiko se omusayi bagu separating obusumbi ne babukujjamu mhm. omusayi ne bakuteekamu omulala nga mhm. buli bakwozezza mm. galantiya 25 yars ah. batwanu million dollars naye eyo element abaspanish gye bayina abasajja ba quality chemicals baali bategedde ng'erimu akabaale ene eh, waffe ne <laughs> ne basaba president yetaka batekewe ekyuma ekyo hmm. omukazi go bayita Margaret Kigozi yakwate ttaka lyawe nali nali goza banaka yali wa investment eh uyo muvinyo uyo gama Margaret Kigozi yali mufulu mulonje kungu eh, eh, eh Kigozi ne kintu tabu nyo bwatu eh bwe mbaraba be uumiriza ikan demolish kuba meeting ndazibiranga mu hmm. president namugamba manyi maji Kigozi oyo hmm. ye mukayingini ya kigozi kigozi hmm. yafiira mu ntebe ng'asoma fayiro abafere bamubba kati kabinenti emugamba tireta lipoti kweyo projekiti hmm. bamusanga mu ntebe ng'afudde nga tabiraba olowooza yasoosa okufa waliwo omusajja nga bwitambo yijana hmm. pulezidenti museveni bamulonda okubeera kyamaani wa african union n'amutuma enyonyi agula enyonyi ennene ekuwamba eh, ekyana yayina kakampuni kakenyonyiwa mm. egindi e kenya mm. bo balowooza nti buli kimu asobola okukikola teri nyonyi gyokolerawo lwaleero nefulumirawo okugjako bano abebuwalabuzi bakabaka babuwalabuzi bagaddiyiza mm. kakati mbuijana bo baali balowooza nti okubeera n'obunyonyi nga mukula nti ebyo byonna bimai <laughs> yatuula mu ofiisi bali babayita bakwata ekizimbe nga kino ne bakiteeka mu buofiisi bwobasanga obasangamu nga batudde ndolooza nti permanent office ko zebapangisidde saawa ezi oba bbiri ne bavaamu mbwojja nagenda okulaga beyakolaganye nabo okugula ennyonyi pulezidenti gyalinze agende addis ababa nga bafere mbwojjana yakutuka omutima mbwojjanawawano katonda wange nyonyi yamukutula wano waliwo munsenyoli mm. obunga omumanyi ono wenegendya e mawokota nali simumanyi wetomumanyi <laughs> yalina omunene mu gavumenti <laughs> bamuwadde sente ezokutegeka edda mugongo mm. omufera amufezi mm-hmm. ate kyeyetta yetta bwesi yemubba wa mu gavumenti kiwai naye abasajja bano bakakati nte nkugamba <laughs> nkugamba nti ekyo ekitongole pulezidenti kyeyateekawo kakati oyo omukazi abonyebonye has contacts mpima mpima mm. kati bajja munyiga asalinda linge amazi asike lete enobodi asike mumunonya empima ajja ku tv ababuulire nti she was told by experts nti lake victoria is going to flood amazi mugatuguze bagatwale tetulina kyetukaguzisa nnyo before nga nayekuba tenatonya olwo nebakozesa agreement we must consult misiri we must consult t enyanja erina amateeka agagivuga kakati wafaiti mwenyumba bagenda gimenya ekibi kyeri zonna zayingiramubut scientist predicted nti enkuba kakati nembabulirayo omusajja mula era mukitongole ekyo kino mm. ekibbi ky ekyo kirimu lewo kibirango omuvubuka omanyi abasomesezza abaana amafuta oyiro mm. basiraamu ebasinza okugayingira eh. mm. nabano bannaffe naye bannaffe obwongo abaana babe babakoze ebyekyo obwongo tebukwata bulungi nze pulezidenti yampeererera abaana bange naye ababiri omu yasoma mafuta omulala ali mu palamenti omu hmm. omulala dokita omulala agirikalist abo statehouse yabaweerera ngawafunamu nze baali bantya nga nazinza woofiisi yoyinza okufuluma nga tozimpadde ekyokubiri everybody appreciated apo to now nti nkolera museveni kitufu yes tokolera gavumenti ah, ah, ah. naye okolera museveni gwali olabeka byenyambadde nga kuliko baasi kubeera kuki fe eh, abaganda batuga togatta mandwa na mugugu omugugu ogumanyi mhm. omugugu abalubaale nga tayogera oba ali mu lubugo nakinakkakati omugugu ogwo otambula nagwo ye lubaale tayogera mhm. naye ali mu mugugu kati ate mmandu erina okwogererwako kati omuganda get a clarification between do you have emandwa olwo omugugu <laughs> kakati nze emmando gyentambula nayo enali mu mugugu sirina kyenkwagaza tekwogera apana tekuina makulu <laughs> nti obwewalanga nnyo one of the reasons why we should support something must be a selfish reason mm. mukazi wo bw'oba obadde omulaba ng'omukazi omulala bw'afa owasa immidiatly mm. professoransi bambi yawaananga mukazi weki waite edda ku mmeka nawasa nawasa ate nawaana ono mu paalamenti bulungi nnyo yes mm. kati oyo yali tayagala looda yali eh, amulabanga mukazi naye omukazi abadde ayagala bbaawe ayinza nti omukazi okuva lwe yafa omusajja yawunga yagana n'okuwasa kati kitegeeza you had selfish reason mu mukazi oli mm. nyinza okugamba nti omukazi ono tusayininga fedda kikuceeke nga sente zavawo aba obugagga but if i mar another one is not automatic tinawe onosayininga ku ceeke olina okuba historical kunsimbi zaakakati nze nkimanyi nti museveni nga bamuwangudde ntema mishindi era nzibule ngenda okulonda ewaffe hmm. olumala okulonda nengenda emutukula ku booda oba olinda kusala nsalo kati bwe bali muwanguulayakinkubuli aka kati bano bankuba nendi habilitati nga mu bantu mu uganda nze nsobola okutambula nga nyambadde ejjasa ena eriko museveni nentambula nemwewino nga tewali akina kuba amunoti epulitenda tebayinza kunkuba amanoti epulitenda bamanyi nti ye mirundi kyayogera kyekyo ye twamukkiriza ye omusajja amuwagira naye pulitenda gwe bakuba yabalimba nti ndi wa bobi waini ate ndi wena ate nebakuleetako ekifani mumulirake bamutwogo ne bagwasa kubanga gwolimba abantu naye kati gwe bobi waini bwawangula osigalawo eh, ate kuki wano mugwanga abamufugo oba bategedde osooka nosaa bamuteekamu sente gwobamanyi nti kyenkubuulyamu ekimukole obubi bobi wayini nga yafunye obuyinza bano bonna bakayola abo bemulaba mm. nabo tebamanyani adrivinga bobi wayini ne bobi wayini ayinza okuba tamanyani amudrivinga kankubulire kiyonga yafuuka minister finance mm. ngaabakonjo batono nnyo mm. naye omanyi kiyonga kyeyakola mm-hmm. one at that time wen kiyonga was minister of finance eh? mukampala mwabeerangamu misungwa nga giva busoga <laughs> nga gyetunywa kituufu kiyonga within a very short time obutunda bwali buvaawo kaseese n'emicungwa yagirima mu bungi mm. era nze neewuunya nti abantu tebajjukira okuuma kiyonga akalulu bases certainly going to wear tukaseese nga buli minisa buli sekretary wa finance bamuyita kiyonga naye abakonju bamukyayira ki ah, anti kye neewuunya nti kiyonga andoza obusinga teyabwagala obwakabaka hmm. ey omuntu abeera mu bintu e- kiyonga naye ayinza okuba yategeera nti kati nze kingi nga obusinga laba ate obusinga bugenda muovashadowinga yewategeddeg amasiro bwegayidde eh, ateoyinza okumbula enyumba eyesubi gyebanywa emindi gyebanywa taaba gyebanywaki <laughs> etayina eh, eh, fire extinguisher mayiga tatuuze ku kiseri kiziu have a permanent fire extinguisher there ekyawulagali nagaano kiri kimu hmm. nti eri bagaana segona yagenda n'abagaana okutikulako essubi bagooke eri kiri